hello and welcome friends MySQL सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं और आज की ये वीडियो है माई एसक्यूएल की माई एसक्यूएल में खास क्या है क्या सिखाने वाला हूं आइए आपको बताता हूं यहां से सबसे पहले माई एसक्यूएल को ओपन कर लेते हैं और फिर आपको बताता हूं कि आज हम क्या सीखेंगे तो ये कमांड लाइन ओपन करते हैं और यहाँ से मैं पासवर्ड एंटर कर देता हूँ जो भी मेरा पासवर्ड है रिलेटेड पासवर्ड उसको एंटर करना होगा तो यहाँ पे ये एंटर कर दिया हमने और ये आ गया है अब यहां पर हमने एक डेटाबेस बनाया था स्टूडेंट डी नाम से तो हम उसी डेटाबेस का यूज करेंगे तो यहां पे पहले से बना हुआ है डेटाबेस तो यहां लिखेंगे use student D student D यानी स्टूडेंट के डेटाबेस का यूज करेंगे हम स्टूडेंट डी करेंगे इस तरीके से ठीक है और यहां पर देखिए डेटाबेस चेंज हो चुका है और अब यहां पर हम देखेंगे स्टूडेंट टी वाले टेबल के बारे में तो यहाँ पे एक कीवर्ड लिखता हूँ डी एस सी और यहाँ पर स्टूडेंट टी लिखता हूँ स्टूडेंट टी इसी डेटाबेस के अंदर बना हुआ है तो इसके अंदर क्या क्या डेटा टाइप दिए गए हैं वो यहाँ पे आपको दिख जाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं रोल नंबर को इंटीजर डेटा टाइप रखा गया है कोई प्राइमरी की नहीं बनाई गई है नेम ऑफ स्टूडेंट को कैर डेटा टाइप रखा गया और क्लास को भी कैर डेटा टाइप रखा गया है तो क्या डेटा टाइप चेंज हो सकता है क्या पॉसिबल है ऐसा तो चलिए आइए चेक करते हैं जानते हैं कि डेटा टाइप चेंज हो सकता है या नहीं तो सबसे पहले यहां पर देना होगा आपको अल्टर अल्टर दे दिया और यहां पर टेबल अब टेबल का नाम देना है जैसा कि आप जानते हैं स्टूडेंट टी दिया हुआ है नाम हमने तो ये स्टूडेंट टी वाले टेबल में ही कुछ अल्टरेशन करना है हमें तो ये हमने दे दिया ठीक है हमें क्या करना है सिंपल वे में यहां पर मॉडिफाई लिखना है मॉडिफाई तो ये लिखा मॉडिफाई अब हम किसको मॉडिफाई करना चाहते हैं कौन सा ऐसा है इसमें जिसको हम मॉडिफाई करना चाहते हैं तो हम नेम ऑफ स्टूडेंट को मॉडिफाई करना चाहते हैं तो ये लिखा नेम ऑफ स्टूडेंट कुछ इस तरीके से लिख दीजिएगा आप भी नेम ऑफ स्टूडेंट और जैसे ही नेम ऑफ स्टूडेंट लिखते हैं तो यहाँ पर आपको डेटा टाइप मेंशन करना है तो यहाँ पर अब मैं कर देता हूँ वेर कैर तो ये डेटा टाइप अब मैं लगा रहा हूँ ध्यान दीजिएगा तो ये 50 कैरेक्टर्स इसमें आएंगे तो ये हमने दे दिया और यहाँ पर इसको टर्मिनेट कर दिया और टर्मिनेट करके एंटर जैसे ही प्रेस करेंगे तो ये जो है यहां पर मॉडिफिकेशन सक्सेसफुली हो चुका है और अब अगर हमें देखना है टेबल तो वापिस से डी ई एस सी इसका यूज करेंगे और टेबल का नाम था स्टूडेंट टी तो ये स्टूडेंट टी हम दे देंगे और यहां से क्या करना है आपको टर्मिनेशन देना है तो बस आपको नजर आएगा अब देखिए यहाँ नेम ऑफ स्टूडेंट जो कैर डेटा टाइप था वो बन गया है वेर कैर और 50 कैरेक्टर्स इंक्लूड हुए हैं इसमें देख सकते हैं उम्मीद करता हूं कि बात समझ में आई होगी कि अगर आपको डेटा टाइप चेंज करना है तो कैसे चेंज कर सकते हैं मैं आपको दोबारा से दिखाता हूं मैं रोल नंबर का डेटा टाइप इंट है इसको मैं कैर बनाने वाला हूं कैसे बनाएंगे फिर वही तरीका सेम वही प्रोसेस हमें फॉलो करना है ठीक है तो बहुत ईजी है बहुत आसान है यहाँ पे लिखिएगा अल्टर टेबल तो जिस भी टेबल को आप अल्टर करना चाहते हैं उसका नाम यहाँ आएगा तो स्टूडेंट टी था मेरे केस में तो ये स्टूडेंट टी दे दिया यहाँ पर मॉडिफाई करेंगे मॉडिफाई तो ये मॉडिफाई दे दिया हमने और मॉडिफाई लिखने के बाद आपको क्या करना है सिंपल वे में वो फील्ड नेम टाइप करना है जो कि आपको मॉडिफाई करना है जिसका डेटा टाइप और यहाँ पर न्यू डेटा टाइप क्या देना चाहते हैं अभी तो इंट है लेकिन मैं यहाँ देना चाहता हूँ कैर और इसकी साइज रखूंगा फाइव और ये हो गया हमारा काम बहुत आसान टर्मिनेट किया और एंटर किया मॉडिफिकेशन सक्सेसफुल हो जाएगा सक्सेसफुल होने के बाद अब इसको देख लेते हैं डीईएससी e यहाँ लिखेंगे ठीक है और फिर यहाँ पर किसको हमने मॉडिफाई किया था अब टेबल का नाम हम दे देंगे सीधा सीधा ये दे दिया और यहाँ टर्मिनेट करके एंटर किया आप देखिए रोल नंबर का डेटा टाइप चेंज हो गया है कैर हो चुका है तो इस तरीके से बहुत ही आसानी के साथ आप डेटा टाइप मेंशन कर सकते हैं दे सकते हैं चेंज कर सकते हैं आई होप की बात समझ में आई होगी वीडियो पसंद आए तो शेयर करें thank you for watching this video